眠いふわりだよ10年前に家族旅行で地球に来たんだけど、それから迷子になっちゃって。好きなものはアニメと漫画とゲームと。いつかふわりがこの宇宙で最強になる日を楽しみにしているぞ、父より。 最強のバーチャル YouTuber になります正面にレうわうわびっくりしたハロー YouTube いやー刻みつきエピ頂点打ち下ろし鉄 4本のきたありありありありありありありオーガの正体だカツンありがとう大好きうわ俺の中に悪魔が Go to her! Go to her! Go to her!